Raimer Liriano, quien conectó cuadrangular hoy en la victoria de los Tigres del Licey frente a las Águilas Ibaeñas en un marcador que estaba debajo, en un excelente turno, bateador emergente, después de eso también luciste muy bien en el plato, ¿cómo te sientes? Bueno, me sentí bien, estuve eh, tuve, tuve preparado para como de emergente, eh, estaba bien enfocado en el quinto inning y gracias al Señor le, estaba bien enfocado para la victoria a nuestro, equipo. Se ha notado que ya estás más paciente en el plato con relación al año pasado. Eso fue una de las cosas que mejoraste con relación a regresar aquí al béisbol invernal dominicano. Ah, sí, me ha ayudado mucho eh, en eso de estar más, relajado y más calmado. Eh, como el año pasado estaba un poquito más, más rápido en el, plato. nada, me estuve bien enfocado, y, más concentrado en el home play y gracias al Señor ya me siento más, más confiado. ¿Y cómo ves al equipo de manera general ya, de lo que ves eh, fuera del talento para llegar y todo lo demás? Bueno, yo veo, yo veo el equipo con mucho ánimo, eh, no importa si perdemos o ganamos, nos mantenemos siempre con fe y siempre dándonos ánimo. Bueno, felicidades, seguimos con más de Licey TV.